nomor siji bahan-bahane gomese iki kertas bahan-bahane dan loro iki ini terus buka ini berbuka dilepet pak ini dan sini pojok cilik eh. Bisa ono no, Ini ya wes dilepit. Ini pol kok pol ini.